Okay, this is Wakanda TV channel and straight here is your boy Wakanda himself. Mbele yenu niko na Gladys. Gladi, yeah, Gladys mambo vipi lakini? Poa sana. Eh, nakuona umechangamka leo, naona kirende hapa Wakenya ni wengi sana. Eh, na sijui ni kwa sababu gani mmejumuika hapa, vi unaweza elezea watazamaji kwa nini mko hapa? Okay, mimi nimealikwa na baba mtoto Ben, tunajua na muda mrefu, so uh, he invited me for his daughter's first birthday and uh, I'm happy to be here. Ah, kwa hivyo ni mtoto wake uh, msichana ametimiza mwaka mmoja leo, sio? Na, na naona kweli watu wanakunywa sherehe, naona hata birthday cake imekatwa hapo hivyo, na hope pia umeonja. Ah, cake sijaonja because I don't eat sweet things. Lakini ume, umekunywa bia si ndio? Ah, bia lazima. Mm. Sasa jamaa mwenye birthday I hope amewatreat vizuri sana. Je, wewe kama Gladino umeinvitiwa, umembebea nini muhusika wenye birthday hii? Kwa sababu sijui mahitaji ya mtoto na vile wazazi wako wamempangia, nimembebea kabahasha kadogo tu. Shukran sana Gladino, ubarikiwe sana. Amin.